Et eh bien bonjour à tous les amis, les autres, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Sonic Aventure DX euh, Épisode euh, Amy Story Donc, donc, donc, c'est parti pour Story euh, Aventure Select your character It's my turn now! Ok, j'attends. J'attends un petit Gee, I'm bored. Every day's the same old thing. Same place, different day. I miss the good old days. Hanging out with my hero, Sonic. <sighs> Chasing bad guys. And blowing them away. <laughs> but now he's gone. And there's nothing left to do. But shop till I drop. There was always something fun to do with Sonic around. I really miss him. Hey, what's going on here? Is there an eclipse today or what? Nobody forecast a storm or anything. what's the Carrière. Voilà, là il n'y a pas de ton, je sais pas pourquoi. Eggman, can it be? Eh? Nice. What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! You should watch where you're going, buddy! Hey, are you alright? You look kind of hurt. What's this? Hand me over, creep! Oh no! Let's get out of here! Genre... Ok. Tu l'as pas vu rentrer là-dedans. Vraiment. That was one of Eggman's robots, huh? He must have captured you, and somehow you got away, right? Don't worry, I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Ouais, c'est là, on va chercher Sonic. On dirait que quelqu'un te poursuit vite. Ah ouais, garde-moi là. Ouais, ouais. Le robot d'Eggman me poursuivait. Hein. Anyway. One in there. That's just... Oh, Sonic! <gasps> My hero! Sonic! Long time no see! Uh, uh, Amy! your problem? See, this little birdie's got in trouble. I think you should be his bodyguard a little while. What? Doesn't matter. We'll just tag along. No way! <laughs> uh-uh. Come on, don't run away! Oh! Boy. On va le poursuivre, Sonic. Moi, je marche sur la roue. No trains are currently service. Quand on en a. Et déjà, le même niveau de... Ah, donc, euh, ouais, Nick, c'est un... C'est un autre moment de la journée, encore. C'est l'histoire, c'est pas vraiment... C'est euh, le court du tout. je pense. Par contre, cet épisode, j'ai <laughs> Ah, il est là, euh, ouais, c'est ça, on est en direct avec... squeaky talking. Wait up, Sonic! Not fair! I can't run as fast as you! Ah, look! Eggman's robot's on the loose! Don't panic! I'll handle that bag of bolts! Ah! Now what's wrong? Huh? Oh. apples can get in free. What are we waiting for? Amy, wait! I give up. She's <laughs> so... man. <laughs> The robot that was following you is closing in on you It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Oh, non, non, on a quand même. Oula, ça va toi On a plein d'autres joueurs Aïe Et... Amy, elle est trop lente Ouais, il avait que 3 boutons quoi, bah, Allez, on y va Oh, ça peut durer. Euh, pense moins de 40 minutes, c'est fait ça. Euh, oui, je pense que niveau, oui, il l'histoire, je l'ai Encore un niveau que euh, Sonic fait, mais c'est différent quand même. C'est pas du tout pareil. Mais... il y a quand même du niveau autoconsommé, je sais pas pareil moi. On a quand même du montagne, euh, il y a un travers de la montagne russe. Voilà. Allez, mais... vais descendre le robot, ça plus. Par contre, on peut pas le faire. Il faut le manquer. Attends, mieux pour toi que t'es libre. Welcome to Twinkle Park. on est censé être à 30 emblèmes, mais j'ai trouvé des emblèmes. Voilà. Et bah, il y aura une partie bonus. Bien sûr, quand je vu avec ce personnage, il y a une autre partie. Ça va être Woo! I'm glad we finally lost that robot! Sonic must have gotten lost too! now. Calm down. What do you want? and me the bird. Nope! Quietly hand over the bird. No, never! Why not? I don't need to tell you anything! You tell me why you want it, now! Does not compute. You don't even know? I know you might hurt us both, Mr. Robot? Won't you help us, please? Insufficient data. You have feelings for something you know nothing about. Illogical. I pity you. Love is not part of your programming. You are missing something good. Hey, Birdie! sure. Go! Escape! Well, what? Dangerous here. Hurry, we'll be at the Mystic Ruins base soon. You're really nice! You're different from the other robots! You've got a soft spot inside your metal frame. If you want, we can be friends, okay? Ok, et il est là encore Ah d'accord, et là il y a un autre. Ça on verra ça plus tard si vous <laughs> You're not going to escape from here. Let's see if you can clear this awesome game. keep trying until you get the high score. Good luck! Where are you? Where? say... What? I can't believe this is happening! No great. Behold the warrior feather! Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. D'accord. Et eh, attends, je fais un truc. Si on fait trop. Voilà. Il <laughs> est bien bougé, voilà. Pourquoi sepertinya. Ya. Quel mouton Là, il n'y a pas de chica à portée des jeux. Hold on to the handle and turn the key to the left to open the door. Yes, c'est bien, euh, le bon côté. que des fois on fait bien

trouvé sans au, au hasard. Mais euh, c'est parce que je suis passé, ok bon, On va se faire comprendre, d'accord Bon, oui. Clairement, il gravé par des mais héroïnes. c'est héroïnes. Bon, la caméra, si je m'aiderais aussi, c'est sympa. Je vais pas le frapper. Comment ça se fait de l'oiseau et euh, le jeu, contient une du du chaos. Regardez, Trouver sur le bord. Normal. Je peux encore utiliser mon marteau, mais si je tombe dans le C'est euh, Comme ça là-dedans. Euh, rien boulot. Et là, tu m'attaques quoi, genre Ah

Quoi tu fais pas pourquoi. mais, ah, mais, il pas. voilà. The switch for the gear controls is around here somewhere. The switch for the gear controls is around here somewhere. Oh là là là là, je vais pas droit avec lui. Je vais juste monter comme ça. Je pense pas. Je vais Il, il zéro, mais Il même pas là. Amy, Amy. The switch for the gear controls is around here somewhere. faire ça, le héros il va se pointer là. Ah bah je 0. je rappelle d'un moment. Mais... Mais pourquoi Il met à travers le sol Mais non mais...

c'est juste calme. J'ai compris à me bourrer un peu. Ah d'accord, ouais, on se tourne à une autre porte en fait. Ouais, je crois qu'on se Ah ouais Même cette porte. On va vers... J'ai un peu voir.

bleu. bleu. Violet. C'est sérieux les mecs. Tu as eu peur Ouah, c'était ça c'est une me franchement, j'aurais peur que ça fasse une plongée. Voilà. Oh là là, c'est un plus en minutes. 6 minutes déjà. Hein. Oh non, putain, je front cet J'ai déjà vu. C'est chiant. Non, Amy, c'est pas un meuf. Arrêtez moi Que trop petit. Ah non c'est pas si chiant. Oh non, c'est que tellement. Ça c'est la fin du niveau. Oh, on veut j'arrive à marcher. Voilà. Il manque l'orange et le bleu ouais, Zéro il fait plus là. Oh, oh, le oh dehors. Oh, Zéro laisse tranquille. pourquoi... Euh... Attends, quand je te touche, il Vas-y, je prends deux là. Les gars, de là

Robo Eggman, t'as un robot immortel. C'est bien. On va changer sur le côté derrière, Ah le ballon, la combine. C'était une capsule comme si c'était il était zéro et un le ballon.

Déjà, elle dit euh, euh, Qu'est-ce que c'est cette place, cet endroit Je dit pas Où sommes-nous Je connais l'anglais quand même. Vas-y, sois là. Ah non, oh, putain, faut que je me retienne de déterminer. C'est une C'est Salut toi. Je vais me retenir de déterminer, c'est cool. Euh, il faut aller où maintenant Il faut peut-être aller vers la, la maternelle, je sais pas. D'accord. Okay. Bon bah, super. C'est <laughs> génial. Mais n'importe quoi, c'est pas ici la Master Immonde, n'importe quoi de ce que je dis moi. <gasps> j'ai vu de l'alcool. code. j'arrête <laughs> hein. Euh, Hop là, je suis pas mort, tout va bien. <laughs> non, sérieux. Là. je crois qu'il marchait sans bouger les jambes ou les bras, n'importe quoi. Ok, Mickey, drogue. Hein. Elle pouvez pas m'indiquer. C'est nous indique, une verticale qui nous indique, euh, euh, c'est un peu bizarre. Critical il doit quelque part ici, mais euh, bah, je suppose mon corps. Je me rendrai qu'une caisse. Merde, je sorcière, et allez voir ce qu'elle a là-bas. Ciao! Don't be afraid. You're safe with me. gives. Gee, what was that? I wonder if I'm dreaming. Oh my! I need to get out of this place! Je dois sortir de cet endroit, mais c'était marqué, je dois sortir d'ici. Ah, ah. J'ai l'impression que j'ai bien vendu le film. Where do you think you're going, Amy? Eggman, no! You can't get away this easily. Excellent. Sonic, help! Too late, buddy! It's a Chaos Emerald! What? I don't need you when I've got this! Gamma! Gamma! At your service, sir. Celui qui nous a Dispose of these annoying pests! Give them all you got! Aye aye, sir. We'll comply. I've got better things to do! one of Eggman's clunkers! Out of my way! No! He helped me before by letting me escape! This robot is different! You don't need to hurt him, okay? Amy! Okay, I guess I'll let him go then. Yeah! carrier's losing altitude! We're fresh out of time! Take Amy and clear out, fast! What about you? I'll nail that Eggman! Can't let him escape! I knew you would save me, Sonic! You're my hero! Uh, you okay? It's dangerous here! Don't pay attention to Eggman anymore! Free yourself, come on! Why are you helping me? I said we'd be friends, and I'm returning your favor! Even this birdie wants you to be free! Eggman's not the kind of man you should work for. Amy, come on! Let's get going! Until we meet again, Mr. Robot, take care of yourself! <laughs> I wonder what Sonic is doing. He's always rescuing me, it seems. I should be more independent. You know you sure surprised me by having a Chaos Emerald with you. No wonder they were after you, my feathered friend! Hey! A pendant! Wow! So I'll help you find your family! Does Eggman have them captive now? I bet he does! So I'll help you find your family! I've come this far I may as well go all the way. That robot said Dr. Eggman's base is in the Mystic Ruins. So what do you say we check it out? Ok, téléportation. Bon. Ah non, simplement le train, donc on aller. Strange robots have been seen entering and exiting the jungle. là, genre, on voit pas euh, TN. Normalement, à stade du jeu, il est là. Hein. Sinon, je crois qu'il va faire 15 points. Certes, je suis dans Je vais voir mur après. Allez. C'est bien, Allez, patience. Parce que les gens, quand même. C'est forcément dur. Bon, au moins, avec elle, on fait des niveaux moins chiants que la Merci, c'est plus quand même. Avec euh, les nids, c'est un rebond. Ah, enfin, un hérisson, c'est l'animal le plus lent, hein, dans mon mort. Hein. Là, ça va me être bien le plus de

looks dangerously suspicious. Wanna go? Ah, dans tout le long de l'aventure, on aura la musique gaming ou ça se comment là Je crois que c'était le thème gaming. Oh

¿Entonces? Un entraîneur super Oui, euh, <laughs> il y a des traîneurs sur ce jeu, on va essayer d'utiliser ce qu'on Non, euh, Avec ma Oh, tu Ah, attends, ta base, avec elle est pas. Euh, c'est du chat, elle est Queen. 私にな。ほうほうほう。 Not you again! Bah, j'ai non, final Phoenix, hein. C'est mon endroit. J'adore cet endroit en The robot that was following you is closing in on you. It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Because of use the code Use the switch to bring the elevator down. Until it comes down, hide somewhere. Ah, d'accord. Ah, on va voir. Hein. Ça fait dans le vidéo. Regarde, il a réussi à monter pour une raison qu'on lui merci. Pardon. Ah non, je veux dire, c'est C'est pas la même chose encore. Je veux dire, euh, oula, c'est la même chose. One of these doors is the right one. Try and find the correct door. Okay. Je voulais sortir de la base Goldman et au final je euh, suis ah, du comme ça. je pensais <laughs> pas que je pense pas que c'était comme ça et je dois être un. Mais oui, c'est assez court, ça va. Mais pourquoi il veut rechasser euh, le oiseau Ça, On va peut-être avec main envoyé. That was a close one. Pour, oh, euh, pour capturer un truc comme ça. I saw no sign of your relatives, Birdie. Oh, you escaped from the egg carrier.

de Sonic. Hein. Donc, tu vois, quand on ah, se rapide, elle va les langues. Ça, c'est pas peur. Le chef, c'est plus que, que elle. Ouais, il faut les le chef avec moins que Sonic. The train headed for Station Square will ah, be departing soon. Donc, euh, on va aller voir petit. On va aller voir petit cal, qui est juste pas loin. Go to the egg carrier crash site. You might find something. C'est pour l'indice, hein. Je ne sais pas où il est. Euh... Go to the egg carrier crash site. You might find something. Okay. Assassin Square. Bon. Ah, je pense. arrêté là-bas et... Euh, c'est où il a atterri Eggman, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ils sont les peut-être pas, non. Je là, mais... Ah, il peut-être pas. Euh, Tikal, dis-moi... Go to the egg carrier crash site. Super. I find something. Non, du coup... il était de l'autre côté de la ville, je sais pas. Je sais pas avec Amy, Oh là là On est perdu. bah, il doit être dans la jungle, mais perdu dans la jungle. non, mon bateau. Je vais jeter ce bateau. Ah non, bah, attends, c'est des couilles. Prends le bateau. Avec carrière. Ah bah voilà, c'était ça. Oh, je suis intelligent. Ah oui, il a atterri dans l'eau. Zéro, il a zéro, je l'ai vu, il est derrière. Oh Are you okay? Non, pas trop, non. You idiot! How could you do this? Allez, Amy. Il va dérouiller sa gueule la vie. Mais quoi ah, ah, ah, ah, ah, ah, Je suis très drôle, là. Hein. Bon, je peux comment on le bat, lui. euh, c'est même... C'est la, même arène que 04 et 04. Chaos... Euh... Comme d'accord, ok. Comme... un boss dans le Bros 6. Que je fait T'as fini ou quoi 0 alors. On voit enfin une Ah oui, ouais Intelligent ah, Ok, viens ici vraiment donc comme un boss. Mimi a, a un boss en fait. Je que What Moi je passe au, au travers Oula <laughs> Ah pas besoin de Sonic, t'as vu ça Pourquoi je regarde pas la caméra et... Ah, c'était la fin. Please wake up, Birdie! Are you okay? Can you fly? try my best, too! Just watch me! I'll make that Sonic respect me! And by that time, it's gonna be too